makan-makan kotak. -makan. Iya kan, Pak? Itu di sini. Ya perpisahan tim Panaruk Ya udah siap dimakan. Ayo, udah dimakan.